За би ажлын эсхийг гүшүүд хандаж энэ хуулийн төсөл дээр ганц хоёр санал байна. За яагаад ингэсэн бэ гэдэг бас асуултч байна да. Энэ 7 дугаар зүйл дээр засгийн газрыг өөрөө эрх гэж байгаа хуулийн төслийн. За энэний 7-гийн 1-ийн 5 дээр Монгол улсын хилийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 31 заасан хилийн бүсэд төмөр замын суур бүс барихтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх гээд ингээд оргицсан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол яг үдэ э, технологийн байдгийм үү нэг алдаа байна. Хилийн бүс, зурвас гэж хоёр э, ангилсан газар байгаа шүү. Тэгэхээр энэ зурвсыг нэмэх хэрэгтэй. Хилийн бүс гээд таслал тавиад зурвас гээд оруулчихвал зөв болно. Яг гэвэл улсын хилийн шугамаас 15 км-ээс илүүгүй газрыг хилийн зурвас гэдгийг. А хилийн бүс гэвэл 100 км-ээс доторш газрыг бүс гэдгийг. Ийм ялгаатай хоёр гадар байгаа шүү. Тэгэхээр зурвсан хайцсан байна та бүхэн маань. Энэ бол тусгай дэглэм тогтоосон газар. Энд ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулахад зөвхөн засгийн газар зөвшөөрдөг ийм зохицуулттай. Аа энэ 7 дугаар зурвал засгийн газрын мөрөө ирэх гэдэгт орж ирж байгаа нь зөв. Аа ганцхан та бүхэн маань зурвсан хайжаа гэдгийг би хэлэх гэсэн анхаарал даваарай. Ажлын хэсгийнхэн. За дараагийн дугаар энэ 16, 17, 18 дугаар зүйл дээр энэ төмөр замын Тусгай бус, Зурвас гадар хамгаалттай бүс гэсэн байна. Энэ гадрууд ерөөсөө өмчилж, эзэмшиж болохгүй гадар. Энэ заалтай нэгэн дээр нь энэ гадруудыг эзэмшүүлэх, өмчлүүлэхийг хоригдсан заалт байх ёстой гэж би бол бодож байна. Энэ гадар замраг болгодог явдлаас болоод нэг мэдхэд танаа энэ тусгай бүсэд чинь бол гадар олгоцсон байж хахад байг л гэхгүй. Тийм учраас энийг хуулиар хөргөлж өгөх ёстой. Төмөр замын тусгай бүс, төмөр замын зурус газар, төмөр замын хамгаалтын бүсэд газар эзэмшүүлэх, газар өмчлүүлэхийг хөргөлнө гэсэн залтыг энэ хуулинд заавал суулгаж өгөх ёстой гэсэн би энэ зарчим байр суурийг илэрхийлж байна. Ажлын хэсгийнхэн энийг анхаарна. Ажлын хэсгийн дарга манай Эрхэлсэн сайд маань ч байж энийг анхаарна үстэй. Тэгэхгүй бол энэ хэзээ нэгэн цагт эзэмшилд очсон, хувийн эзэмшилд очсон, аль нэгэн компани бас эзэмшилж очсон, эсвэл иргэний өмчлөлд очсон байж байхыг үгүйсэхгүй. Зүгээр төрийн өмч байна гэж энэ 17 дугаар зүйл дээр нэг өгүүлбэр орсон байна. За энийг олон баталгаажуулаад газрын тухай хуультайгаа уялдуулаад эзэмшүүлэх өмчлөхийг нь хориглоод заачих юм бол энэ бүрэн найдвартай болно шүү гэдгийг хэлэх гэсэн юм. А ер нь бол энэ дээр ажлын хэсэг ямар бодол саналтай ингэж хийсэн чинь тэр миний хэлээд байгаа зурус гад ягаад орхитуулсан хөлийн зурусыг а энэ гадрыг өмчлүүлэх эзэмшүүлэхийг хориглох асуудал дээр та бүхэн ямар байр суурьтай байгаа юм? Баярлалаа. За хариулах. За ажлын хэсгийн ахлагч Жаданбай Бат Эрдэнэ. За сэргэлэн гишүүний хуулийн 7-гийн 1-ийн 5-д заасан Монгол улсын хилийн тухай хуулийн 31-т заасан бүсийн хилийн бүсэд төмөр замын суур бүтэц барихтай холбоотой асуудлыг засгийн газрын бүрийг хийх заасан багмаа. Тэгээ энэ дээр бас таны юу саналыг хүлээж авъя. Тэгээ энийг найруулгаар та их э, хурлын дарга найруулгаар өгөөч гэсэн тийм өдөрдөмж өгч өчэ гэж үсэж байна. Энэ дээр бүс зурвсын аягдсан байна. Зурвс гэдгийг оруулчих. Бид уг нь бол бас хуулийнхын дагуу бол оруулсан юм байна. Хоёрдугаар та бас энэ э, төмөр замын тусгай бүс за цус газар хамгаалтын бүсүүдийг ярьж байна. Энд бол ерөнхийдөө бол санал нэг байгаад байна. Энэ төмөр зам э, зурвс газар гэж байгаа. Энэ бол яг үнэхээр одоо бас тодорхой хэмжээний Э, хамгаалтанд авж байгаа хэвээр ийм бүс газар байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бидний нөгөө нэг өргөс тороор ингээм хамгаалцсан байж байгаа энэ бүс шүү дээ. Эний чинь бол зурвс газар гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол 17-гийн 2 дээр төмөр замын зурвс газар нь төрийн өмч байна гэдэг нэгдүгээр тодорхойлж байгаа. Хоёрдугаарт энийг бол тухайн газарт нь өмчлүүлэхгүй. Тухайн одоо сор үз эзэмшиж байгаа компанид ч өмчлүүлэхгүй. Төрийн өмчөнд хэвээрээ байлгах нэгдүгээр. Хоёрдугаарт ард тал дээр нь 17-гийн 4 дээр гişүүн та хараараа. Төмөр зам зурвс газарт төмөр замын тээврийн үйл ажиллагаанаас бусад үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгийг хориглоно гэдэг уг нь бол яг таны саналыг энд нэг тусгацсан байж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн одоо тэр ер нь бол бид нар чинь энэ Улаанбаатар төмөр замын зурс газар ч одоо нэг мэд хил нэг барилга байшин хаанаасаа өгцөн нэгдэхгүй барилга байшин үйлчилгээний газрууд ингээд гараад өчнөө одоо юу утсан шүү дээ а барилга байшин баригдсан шүү үйлчлэгний газар ууч идэр гэдэг. Тийм болохоор энд бол хамгаалт хийж өгөөд төмөр замын зурс газар төмөр замын тээврийн үйл ажиллагаанаас бусад гэж байгаа. Ийм үйл ажиллагаа бол үйлдвэрлэл үүсгэх эрхлийг хориглоно гэж заасан байж байгаа шүү. За цэдвэн сэргэлэн гишүүн тодруулчихсан. Нэг минут. За юу юм аа? Энэ 17-гийн дөрвийг бол би уншсан. Энэ бол үйл ажиллагаа явуулахыг л хориглоод байгаа. Өөрөөр хэлбэл үйл ажиллагаа гэдэг чинь хүний үйл ажиллагаа. Би бол газар эзэмших хөмчлөхтэй холбоотой харилцааны тухай яриад байгаа. Тэр газар дээр үйл ажиллагаа явуулахыг хориглож байна. Энэ зөв. Босод үйл ажиллагаа явуулах нь л. А тэгвэл тэр дор байгаа газрыг нь хэн нэгэн иргэн эзэмшилд өгч болохгүй. Хэн нэгэн иргэний өмчлөлд өгч болохгүй аль нэгэн аж ахуйн нэгжийн эзэмшилд өгч болохгүй гэдэг энэ агуулгыг оруулвал яасан бэ гэдгийг би санал хэлээд байгаа хүн. Хэзээ нэгэн цагт энэ дээр чинь нэг нөхөр газар эзэмшсэн энэ миний газар оо та нар энэ миний газар дээр ийм юм хийхгүй гэж зогсож байхыг байг гэхгүй. Баталгаажуулалт нь энэ эзэмшиглэх, өмчлүүлэхийг хориглох нь зөвөө гэдэг. Энэ бол нэг Тэгээ энэ одоо эхний хилцүүлэг тэгэхээр эцсийн хилцүүлэгт эдийн засгийн банк орнодор ажлын хэсгийг алгаж Батэрднаар тэгээд сайхан гişүнэ ер нь энэ сэдвийн сэргэлэн гişүнэ гаргасан саналыг үндэслээд за тэгээд тэр 24 2 дээр ч бас хэллийн боом чиглэсэн төмөр замын асуудал нийтийн зориултаа төмөр зам байсан мөртлөө 24-ийн 3-т нь бол төрөөр хувийн хүчний түншлэр байгуулсан төмөр зам гэрээгээр шилжүүлэх хугацааг заана гэд. Тэгэхээр доодох газар дэд бүтцийн асуудал энэ төр чинь бас хэсэг хугацаанд тодорхой хугацаанд тэрний хугацаа энэ тодорхой болгож тэр хугацаанд яах энэ газар хэмжлэн тэр бас газрын харилцаа нарийн учраас тодорхой тусгай бол ийм эрх зүйн зөрчил гарч болчихгүй байна. Тийм учраас энийг эцсийн хилцүүлцүүлэг дээр 24 2 3-таа нийлүүлээд